Ռեսպեկտ քուչից ոչ թե ֆիցում ես պետ գրում ես ռեփ տաժը չունես երես երես ապրես եթե քեզի տերես մեկին մեկերի ինչ ասի սուսեմ բիչ բայց գիտեմ 10-ին լիցեքի թայֆեն մեկին լարելա թռնում ա պետք է տարելա եթե կանամ ասի բարելա բելա կյանքը վարկը հավասար է կամքդ չի քաշում փարքը ինձ է դիմում բրատով բրծած բիձեն ինքն է իրա բակալեն եղելի ձեր կյանքի կեսը ապրեպի ձեր դեմ մտքի ձեր թողի բրատի մեջը մենության տեղ չկա քեզ տալու մեջը ընկերության տասով կայս տենում դե թե ես տասով կայս կան անհատներ բայց դու մասով կայս մասով կայս of կայս մասով կայս of կայս մասով կայս of կայս ձեր ունե տասով կայս կայս մասով կայս մնացեք մի քանի պրոցենտ խորը մտածեք նոր կարծիք գանցեք կով շարա գնացեք հերու խոսքի պերու ժիվո ժոստքի խետ երկում սիրուն ասում ինչ են գերա դասում միտքս թաղի բասում լսարնս հասում ինչ է սպասում տաքսում կամ ես դաչուն սասում ահագինել փող կա պահած կասում ճանաչի քեզ հետո ուրիշին փորձի ռեփը ոնց գործի կանցեվին սոնցի կալկաշին պետք է մենակ այսօր որ կոնցի թեք փոխարենք քնշոցի Մի գործի միտքս կեսնա գործիտ բռնես նորցիտ պլոսի սպորտիտ քեզի Դզի կարետ որը մեզի